сенсіз арман бекер ғой көңіліңмен сырласу өмір заңы екен ғой кездесу мен қоштасу қиналсаң да көнерсің басқа түскен тағдырға жаным оған не дерсің жеткізбесе арманға енді маған сен бір елессің сен ұмыта алар емеспін жанарымда қалды елесің, сен ұмыта алар емеспін енді маған сен бір елессің сен ұмыта алар емеспін